Oi, lixos. Oi, mãe. Tudo bem, lixos? Tá bem, seu Deus. Como vai você, lixos? Eu vou bem, seu Deus. Vou lavar a louça, Uixos. Tá. Tá.